aja ya, harusnya ya. belum ada yang menyenggol Strike, strike. Trek. Kocolan, guys. <laughs> Wih. Kena tuh. Kena ternyata. Anjir. Lepas, lepas, lepas. Wes, nice. meneh ra. Angel Jawa sangkutane akeh. Wo, pencoke metu cah. <laughs> Wah, dapat cuy. lumayan cuy nih dapat dua guys sahabat guys ini kocolan kecil guys ya <laughs> entah aja ini nggak apa apa bu apa paham aku yang resik penting mancing tupai sopo hmm, sabar toh ngetes yang cendek-cendek sih Belum silak tarik banter. Jauh kan, ndak mancing kok malah. Oh, ah, oh, ah, celmura. Ah. Satu bung. Wayan. <laughs> sepeda betul tuh lepas guys tahu ini ayo utol belum rezeki ya kak Wah, mana uang Wi.